Yo, mga ka-Chris-Chris vlogs! Ngayon naman siguro eh, pagbabang video na pagpang natin si Lolo Chris vlog, alias Chris-Chris vlog, may himuon kami kadua, kami na kadua. Siniyaya lang. Good. Ayo try. <laughs> ya. Sali ka sa amin. Nina Jordan. Okay Baby close. Ano rin mo to? Ingat po. Dua kaya, ikaw isang... Ano kaya ba? Isang ini suasana saat ini Kayak apa nah? Eh, nah, kayak agak. Eh, tapi ya benar. Iya, iya. Fire. Coba. Oh, oh oh, oh. oh, lahat na. Take off. Take off. Oh, one. one, two, three. Two hours later. Oh, one. <laughs> Oh, one. Oh, <laughs> Hindi! Dapat ka menang. Oh. Ah, video dyan yan. Video 1. 1, 2, 3. Nah, okay. Oh, 1, 2,